tersiksa begini Disebabkan buli alam fantasi Ramai yang telah bunuh diri Hidupku bercelaru Pemikiranku terasa buntu Tidak tahu apa yang berlaku Antara engkau dan juga aku Kita hanya manusia biasa Tidak ada yang kurang atau sempurna kita berada di taraf yang sama Jadi engkau siapa nak membeza Buka mata Ramai yang emosi Induk perasaan tersiksa begini Disebabkan buli alam fantasi Ramai yang telah bunuh diri Pulih fantasi menjadi tragedi Keseluka di hati telah menjadi ilusi Adakah ini mimpi ataupun realiti Soalan ditanya jawapannya masih terjadi Ku cuba lari dari masalah Lari selamatkan diri terus masuk rumah Bersembunyi berdiam aku tanpa bunyi Larikan diri daripada saya berbuli. Kenapa? sama Tidak terlayan kerana pernah. Eh tak larat Nak layan benda yang sama Hari-hari every day, Every time pada waktu pagi-pagi Harap hidup semua orang Agar tenang sentiasa Take care and stay safe Moga anda gembira Duduk diam Elok-elok Jangan bising Stoplah cyberbully Jangan buat orang rusak. Shut that beat bitch Bukan Ramai yang buta hati Ramai yang emosi Indu perasaan tersiksa begini Disebabkan buli alam fantasi Ramai yang telah bunuh diri Buka mata.